Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Yupi mau share cara bikin akun Facebook hanya dengan email gratisan tanpa nomor HP. Pertama kita di sini masuk ke Chrome. Kita masukkan alamat websitenya 10 menit mail.com kita paste oke ah, di sini kita sudah mendapatkan alamat email baru ak 56 kalau kita mau cari alamat email yang lain tinggal kita mendapatkan email yang lain kita generate terus ini unlimited uh, jadi kita generate kita dapat email baru lagi dan email ini hanya berlaku 10 menit ini durasinya lebih jalan oke kita daftar email kita sekarang buka Facebook kita daftar Facebook baru kita daftar Facebook lewat M Facebook aja oke buat akun baru nama lengkap ada kita isi jangan sama blok kita tambahin huruf biar enggak gampang suspend biar enggak ke suspend oke kita copy emailnya paste di sini hari bulan apa kapasan di baru Ya. ini minta nomor HP tapi kita klik selanjutnya saja kita lewati ketika nama cari teman kita lewati saja Oke. selanjutnya kita konfirmasi alamat email masukkan kode 5 digit email kita kembali ke web ini lagi kita scroll ke bawah ini sudah ada kita sudah dapatkan email tadi dari Facebook kita klik ini kita kode nih kode Facebook kita copy aja kita masukkan kodenya kita konfirmasi oke sekarang email sudah jadi kita tinggal ganti kan jadi kita bikin emailnya kita generate dari sini aja nggak usah bikin email baru jadi nggak usah bikin email email gitu nggak usah jadi dari sini aja kita generate mendapat email baru terus selanjutnya gini terus sampai sampai nggak bisa nanti oke cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi